Kada je Dušan još većma raširio svoju državu, proglasi se za cara u gradu Sezeru, koji je skoro bio svoj od Grka. To je bilo 1345. godine. A godine 1346. sazove on u svoju prijestonicu Skoplje Srpski duhovni svjetovni sabor. Duhovni sabor izabere prvog srpskog patrijarha, jer dotle Srbi nisu imali svoga patrijarha. Tome prvom patrijarhu srpskome je bilo je ime Janićije. Kada je to svršeno, onda taj srpski patrijarh, a uz njega i bugarski licem na Uskrs 1346. godine, vjenčaju Dušana carskom krunom i proglase carem srpskim, grčkim i bugarskim. Na krunisanje slegli su se mnogobrojni srpski velikaši. Patrijarh srpski i bugarski, arhijepiskop ohridski, srpski mitropoliti i vladike kaluđeri sa Svete Gore, silno niže sveštenstvo i nebrojani narod. Zajedno sa Dušanom krunisan je i za cara, ali i za caricu žena mu, Jelena, a mladi sin Uroš krunisan je za mladoga kralja. Sve je bilo kao pijeno od dike i radosti. Takve srpske slave nikako poslije srpsko oko nije ni vidjelo. Kada je Dušan još većma raširio svoju državu, proglasi se za cara u gradu Sezeru, koji je skoro bio svoj od Grka. To je bilo 1345. godine. A godine 1346. sazove on u svoju prijestonicu Skoplje Srpski duhovni svjetovni sabor. Duhovni sabor izabere prvog srpskog patrijarha, jer dotle Srbi nisu imali svoga patrijarha. Tome prvom patrijarhu srpskome je bilo je ime Janićije. Kada je to svršeno, onda taj srpski patrijarh, a uz njega i bugarski licem na uskrs 1346. godine, vjenčaju Dušana carskom krunom i proglase carem srpskim, grčkim i bugarskim. Na krunisanje slegli su se mnogobrojni srpski velikaši. Patrijarh srpski i bugarski, arhijepiskop ohridski, srpski mitropoliti i vladike kaluđeri sa Svete Gore, silno niže sveštenstvo i nebrojani narod. Zajedno sa Dušanom krunisan je i za cara, ali i za caricu žena mu, Jelena, a mladi sin Uroš krunisan je za mladoga kralja. Sve je bilo kao pijeno od dike i radosti. Takve srpske slave nikako poslije srpsko oko nije ni vidjelo.